sono Marco e About the Tree in arte e... nasce il progetto nel 2007 e poi si è evoluto, evoluto, evoluto adesso siamo qua sotto questa veste per fare questi ultimi tre concerti del nostro tour siamo About the Tree and Drum and Summit Beat Edoardo e Luca e Luca e è nato con l'esigenza di, di portare avanti un progetto musicale eh, senza limiti, quindi è nato un progetto solista appunto perché avevo bisogno di, di potermi muovere un po' più mh, mm, facilmente rispetto a quello che riuscivo a fare con la band che erano i Mazca in precedenza. Mm, in principio era un mix tra appunto blues e, e noise. Poi si è evoluto, sono entrati sempre in più mm, versante etnico africano e poi si è mischiato insieme a musica elettronica in qualche modo, quindi riferimenti a vari, perché poi prima di suonare con Drum e Same Dubi, che sono loro, eh, c'era il progetto con Inside che, in cui abbiamo fatto il disco Wild, che era ancora più spinto sul lato elettronico quindi tutte queste, compo- queste, componenti poi hanno creato l'estetica che è sempre in fase di, di, crescita, cioè non è che mi piace chiudermi in un genere o anzi proprio il concetto è quello di, di, di ricercare un suono e un disco dopo disco fare sempre un passo verso qualcosa di ignoto poi. Il progetto è nato a Senigallia, che è la mia città, nelle Marche, e, e per tutta la prima parte Ehm, è stato molto importante quel luogo per vari motivi, perché da lì sono nate nuove collaborazioni, anche poi persone che, con cui avevo iniziato collaborazioni si sono loro spostate per vari motivi, studenti prima, poi eh, lavoro e poi fino ad arrivare adesso a questo punto qui con questa versione dell'ultimo disco con loro, con Drum Ensemble 2 Beat, con Edoardo e Luca eh, ad essere proprio una vera collaborazione eh, in Italia, cioè non più nella mia città perché nessuno è di Senigallia, io non vivo più a Senigallia e quindi è diventata un'altra cosa. Sì, avevo ecco, fatto questa uscita per Selva Elettrica che è la net label eh, eh, con la quale già feci un disco, l'uscita di un disco dei Matka che era la, la mia prima band nel 2004 cose del genere forse, 2005 e, um, che ormai sono dieci anni, eh, eh sono passati anni <laughs> e, um, questo, questa ultima uscita che invece feci intorno al 2010-2011 se non ricordo era un disco che è molto importante uno perché eh, metteva insieme tutto un lato che poi eh, a mia insaputa ho sviluppato in tutte le fasi successive eh, alla produzione di quel disco, perché quel disco era stato fatto nel 2000 e 2001 mi sembra, 2001-2002 con, uh, usando Soundforge e basta, quindi era come ammucchiare musica una sull'altra su una traccia mono. Poi questo disco, questa cassetta l'avevo stampata, mi sembra, in 10 copie e nel primo tour di Abovetri le avevo vendute tutte e non ne avevo più perché poi mi sembra che l'originale si era persa in un hard disk rotto e per caso a Bruxelles in un mercatino l'ho ritrovata e l'ho ricomprata, l'ho digitalizzata e l'ho fatta uscire per Selva selva elettrica quel, e questa storia ancora eh, mi piace, <laughs> mi è piaciuto tutto, tutto questo passaggio. In quel momento, in quella fase storica, diciamo così, in cui nascevano le net label, la cosa potente era che non c'era ancora quasi neanche MySpace. E quindi era un'epoca in cui eh, fruire della musica era più, più difficile e quindi era un aiuto molto importante e, in più c'era anche proprio tutto un concetto anche etico dietro spesso cosa che adesso non, non, non esiste più per vari motivi perché la fruizione della musica è stata portata all'esasperazione dal fatto che la puoi, la puoi, la puoi ottenere, raggiungere, puoi trovarla in maniere anche troppo semplice che quindi fanno anche un po' perdere la voglia di, di fruirne. La band che eh, da un giorno all'altro fa una registrazione con Ableton Live e la mette su YouTube eh, e incappa <clears throat> nel giusto tipo di commenti e il giusto tipo di persone mettono like e questa cosa qui diventa un hype, eh, può accadere, fa piacere, però bisogna anche vedere quanto dura, mm. cioè, il problema è soltanto quanto dura e, e se questa cosa riesce a creare eh, un, seguito, un seguito, perché l'importante è creare un seguito, un seguito sia per te ma anche da trasmettere. Uh, eh, un, nuovo, un, nuovo un, nuovo, linguaggio, stiamo parlando con un nuovo linguaggio perché ci sono nuovi, nuove, un nuovo alfabeto. Questo alfabeto fa parte anche eh, come se ti sai vendere sui social network, se hai qualcuno che ti segue o se sei molto abile a farlo tu.